bizlar ana sizlardan eshitdikki kasodga uchragan odam kim degan savolga hamma har xil javob qildi kimdir kambag'al odam kimdir pulini yo'qotgan odam kimdir bankrot deyapti endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham sahobalarga shu savolni bergan ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam kasodga uchragan kim ekanini bilasizlarmi deb so'radilar sahobalar oramizda biror dirhami va matosi bo'lmagan kishidir deyishdi xuddi sizlarga o'xshab javob bergan ekanda ular ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytyaptilar qiyomat kunida ummatimdan kasodga uchragani namoz ro'za va zakotni ado qilgan bo'lsada birovni haqorat qilgan, tuhmat qilgan, zulm bilan birovning molini yegan, nohaq qon to'kkan va zarar bergan kishidir deyaptilar. Uning amallari savobidan mazlumlarga olib beriladi agar zimmasidagi haqlarini to'lashga amallari savobi qolmasa ularning gunohlari bunga o'tadi so'ng u do'zaxga uloqtiriladi dedilar imom muslim qilgan rivoyatlarida sahih hadis kasodga uchragan deganda biz hammamiz puli yo'q dirhami yo'q dinori yo'q deb o'sha paytda sahobalar ham aytishgan biz ham shunaqa deyapmiz nimaga kasodga uchragan endi qarang bir inson boy bo'ladi puli ko'p bo'ladi birdaniga puli yo'q bo'lib qolsa u kasodga uchragan bo'ladi to'g'rimi inson ham namoz o'qiydi ro'za tutadi zakot beradi qiyomatga borsa o'sha narsalardan ajrab qoladi endi kasodga uchragan shu ekanda u yoqqa borgandan keyin kishining molini qanday talon taroj qilgan bo'lsa dunyoda pul dushini ochib qo'ysangiz talon taroj qilib ketadiyu u yoqqa borgandan keyin kimnidir nohaq urgandir kimgadir nohaq zulm qilgandir va kimnidir molini yegandir bunaqalar to'lib ketgan hozir namozxonlar ichida ham bor bunaqa kishilar birovning molini yeyishlik tuhmat qilishlik haqorat qilishlik birovni haqorat qilish bo'yicha chempionga aylanib qolyapmiz hozir o'sha inson shuncha amal bilan borib hech narsasi qolib ketar ekan xuddi boy odam bu dunyoda bir deganda bankrot bo'lib bir so'msiz qolib ketganda endi yana bir so'msiz qolishligi mayli kimdandir qarz bo'lib qolganda endi namoz o'qib ro'za tutib zakot berib umuman aytganda allohning hamma farzlarini bajarib turib u yoqqa borganda hech narsasi qolib ketar ekan savobsiz qolib ketgandan tashqari yana birovlarni ham gunohini olar ekan va do'zaxga uloqtiriladi deyapti shuncha amalni qilib borsakda hech narsasi qolib ketsak shuning uchun biz ehtiyot bo'laylik zulm bilan birovni molini yeyishlikdan birovga tuhmat qilishlikdan birovga zarar berishlikdan nohaq qon to'kishlikdan ehtiyot bo'lmasak bizni qiyomatga borganda bu bankrot banda deydida bu kasodga uchragan buni hech narsasi yo'q deydi endi qarang namozxon namoz o'qib turib ro'za tutib zakotlarni berib ollohni farzlarini ado etib qiyomatga borib bankrot bo'lyapti endi benamoz odamchi u ikki marta bo'ladida uni nomay amalda hech narsa yo'q o'zi qup quruq dunyo hovlisini o'zi kasodga uchrab borgan hech narsa yo'q ollohni biror bir farz amalidan birortasini qilib bormagan dunyoni o'zi kasodga uchrab borgan birovni pulini yegan zulm qilgan tuhmat qilgan g'iybat qilgan va hokazo olloh man qilgan amallar qilib qiyomatda turibdi uni bir savob amali yo'q endi butun birovni gunohini yana bo'yniga oladi nima bo'ladi keyin olloh saqlasin biz hayot davomida ko'p narsaga uchraymiz ko'p narsa bilan to'qnash kelamiz haqiqiy mo'min banda albatta har qachoniki o'zining past balandiga qarab ish tutish kerak birovni haqqi o'zimizda ham oddiy gap bor hech qachon birovga buyurmaydi degan gap bor lekin birovni haqqi degan narsa bizni tomonlama unutilyapti qarz oldi berdi narsasi ketib bo'ldi ancha muncha qarz oldingiz avvalambor berishingiz kerak yoki bizdan kimdir qarz olyapti yana tamommiz biz uni orqasidan yelib yugurib bir ahvolda pulni olyapmiz yana bermaslikda harakatidamiz ochishlik bilan boramiz biz